色がいいな。可愛いです。惚れます。12歳で首座ってないの可愛いよ、本当に。こんにちは。めちゃくちゃ可愛いです。うん。何、4番さん。なんなの本当に喋ってる時に喋りかけてきてさ、4番さん。いや、あの、普通に、はえ、だってなんでだよ。お前ら人狼しに来たんだろなんでさ、急にさ、挨拶したのにこんな急に怒られなきゃいけないのは意味わかんない。人狼やろヨマさん、ヨマさん、待って。そんなピキンないで。ピキるでしょ当たり前じゃん。人狼やろうよ。なんでキれんだよ。 なんやるんだよ。てめえも切れてんじゃねえよごめん。ごめん、ヨンマさん。ごめん。あのね。熱くやりましょう。左上を見てもらっていいですかここ雑談ってなってるんですよ。あなた雑談っていうことね。すいませんでした。 <laughs> いや、ごめんなさい。すいません。 <laughs> お前何がしたいわけ本当に。知らねえよ、雑談村と。